El meu nom és Gabriel Torres, sóc el director general del Centre Metal·lúrgic. Bé, nosaltres som una associació empresarial de, del sector del metall, llavors bàsicament el que som és la patronal del metall de les empreses, eh, tot i que el nostre àmbit és Catalunya, però estem bàsicament concentrats en l'àmbit del Vallès. Bàsicament jo crec que ens hem mogut en, en, en, tres, en tres àrees una, una àrea molt, molt afecta a la competitivitat, és a dir, a com, fer, a com millorar la competitivitat de les empreses del territori. Eh, s'ha passat també a ajudar a, a la internacionalització de les empreses de, de, de tots aquests municipis i després bueno, també amb temes com el vehicle elèctric, amb, amb el centre, amb el CREVE, amb el centre de recursos pel vehicle elèctric, Bueno, nosaltres, de fet, valorem molt bé el que s'ha impulsat i sobretot s'ha impulsat, entenem, nosaltres s'ha impulsat des de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Sempre aquestes coses, totes les iniciatives representen, necessiten una tractora, no? I en aquest cas crec que ha sigut Santa Perpètua també per, pel que representa com a territori i com a, com a població que ha liderat una mica la constitució de l'Associació dels Municipis de la Riera de Caldes. No? I també ens sembla bé perquè en, en, aquesta, en, en aquesta associació s'han barrejat municipis dels dos Vallesos. Jo crec que ens hauríem d'anar oblidant del Vallès oriental i occidental i ens hauríem de, hauríem de pensar en un Vallès, perquè el Vallès és el motor productiu de Catalunya. En petita escala el que et demostra és que els ajuntaments poden col·laborar independentment de que estiguin en una comarca o en una altra, perquè de fet eh, hi ha ajuntaments, és a dir, Caldes depèn d'un Consell Comarcal i Sant Perpètua d'un altre, no? Però això no vol dir que aquests dos ajuntaments no puguin col·laborar és aquesta idea d'aprofitar els recursos, eh? vull dir que aquesta crisi ens ha ensenyat, no? de dir, escolta, hem de ser més efectius, tenim menys recursos i, per tant, els hem d'invertir d'una forma molt més efectiva. I amb tots els municipis són actius i tots fan el que fan, eh? però jo diria que Santa Perpètua potser eh, és dels municipis mm, amb més iniciatives. Eh, almenys nosaltres des d'aquí els veiem com a, a, a municipis amb, amb, amb més inquietuds, amb més iniciatives, amb més capacitat tècnica també per desenvolupar determinats projectes, bueno, i això ja està bé, és dir, eh, si altres ajuntaments no ho tenen tant, si col·laboren, doncs al final acaben sumant, no? Però en aquest, en aquest punt jo diria que Santa Perpètua té aquest plus, té un plus també de voler-ho fer, eh? Vull dir, té un plus de poder-ho i té un plus de voler-ho. Eh? Llavors, si ajuntes el voler amb el poder, i, i amb una certa voluntat de destinar recursos amb, amb, amb, amb algunes accions d'aquest tipus, doncs llavors diguem-ne que l'equació surt bastant rodona. No?